silence. Deus. Eu comparei para o bico com você. Eu não comparei para o Deus. pour vous savoir não est sorti dans petit, tu es Frapa Frappe frapa. frappe Thank you.